favor, de mar Sueños de arco iris Un campo de anís Entre quatro estachaus Não te dá agitação sonho falou como insetos Um sonho a beira-mar Onde se jogará A samada da praia Aos feriados em Sintra tal orbitando Eu sou um golfinho Beshamel Como algún pavo de mel Sueños de arco iris Un campo de anís Entre quatro estachaus Não te dá agitação Um